Ciao a tutti, eh, dopo due mesi e una settimana eh, di allenamento eh, con la macchina MS, con la personal trainer Malika, eh, i risultati sono solo da vedere, ho perso 10, quasi 10 kg, 9,4 per l'esattezza, eh, sto meglio, mi sento meglio, eh, ve lo consiglio a tutti, fa veramente bene e mm, provatelo.